我之前呢，在北京全天下，就是亮哥那儿学习训练，自己也在开馆教这些会员们上课。第一，课程枯燥；第二，实战，他们觉得很害怕。通过 H D W，欧尔泰拳这个，我还能这么玩？上课非常有趣味性，引导性实战，这个真牛逼！ 很多会员是打实战的时候压力特别大，领导性实战不会让你感觉到恐惧的因素。训练的过程中就把实战给完成了。